Hola, son 15. Silencio, por favor. Hola, estamos reunidos. Sí, señora, silencio. No me calla, a mí, que yo soy su mamá, respete. Bueno, pero es que nos están viendo. A mí me importa un pleo que nos esté viendo el Papa. Respete a su mamá. Sí, señora, pero es que el público está esperando. No Lúzcase, que yo más tarde me luzco. Yo no me estoy luciendo. ¡Ay, señora, si no se calla! ¿Ah? ¡Ay, mamita, qué tal! Abusiva, vulgar. Acá que me lo he hecho en mi por casa. Favor, ya, ya, a ver, échame! ¡Échame! Claro, no le porque como uno para ellos es una cualquiera, hasta una desconocida es más ah, importante. Por favor. Hola, estamos aquí reunidos, gran parte de la familia Clyde para celebrar algo que sucedió hace muy poco. Una cifra que hemos alcanzado, escuchen bien. Hemos alcanzado... Los 40 millones de reproducciones en nuestro video. No, no Me al número de fans en nuestra página de Jonathan Clyde de Facebook. Escuchen. Hemos llegado por fin a... ¡Un millón de seguidores! Hemos traído entonces esta velita de forma simbólica porque si partimos un pastel, ustedes se provocan y pues se quedarían con las ganas. Entonces, <laughs> tendremos toda lista para celebrar a la cuenta de 3. 1, 2 tres. 3. ¡Ay, mamita tan chistosa! ¡La ¡La quiero decir gracias por estar ahí, por compartir, por dar like, por el apoyo durante este corto tiempo, porque hace menos de un año que comenzamos en Serios y en Facebook. Gracias por creer en nosotros, a los que estuvieron desde el principio, a los que llegaron hace poco. El aplauso es para ustedes. parece unos... Mejor dicho, no le digo ni lo que parece porque... ¡Qué fastidio, verdad! ¡Ay, qué fastidio! ¡Pobrecita la niña! ¡Compórtate, mamita, entonces! Déjela, déjela que se vaya. ¡Pobrecita! ¡Ay, pobrecita! Bueno, gracias por estar ahí. Esperamos que sigan con nosotros. este número aumente para que nuestra familia sea más grande. Disculpen lo que Ya, simplemente de nuevo les digo aplauso es para usted.